саламатсыздар ма оқушылар біздің кезекті қашықтықтан оқыту физика сабағымызды жалғастырамыз бүгінгі қарастыратынымыз механикалық жұмыс ә, және де осы тақырыпты толық ашатын боламыз әрине бұл жетінші сынып құрметті оқушылар біздің сабағымызды көрмей тұрып міндетті түрде біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыз сіз үшін әрбір сабақ шыққан кезде бірінші болып көруге мүмкіндік береді жақсы олай болса біз бастаймыз бүгінгі сабағымыздың негізгі тірек сөздері механикалық жұмыс не жұмыстың өлшем бірлігі джоуль деген негізгі тірек сөздерге тоқталатын боламыз олай болса жұмыс дегеніміз не деген сұраққа тоқталайық жалпы жұмыс дегеніміз күштің белгілі бір жолда әсер етуін сипаттайтын физикалық шама яғни суретте көріп тұрғанымыздай мына бір денені белгілі бір күш жұмсау арқылы біз не істейміз орын ауыстырамыз мына жерге орын міне қараңыздар яғни белгілі бір күштің әсерінен біз оны қозғалттық деген сөз нәтижесінде жұмыс дегеніміз неге тең болады екен а жұмыс тең күштің осы жолға көбейтіндісі деп қарастырылады бұл біздің ә, формуласы күштің жұмыстың формуласы енді қарайық бұл жерде а деп отқанымыз бізде жұмыс иә міне қараңыз өлшем бірлігі джоуль жұмыс өлшем бірлігі джоуль ал f дегенді білеміз не бұл күш иә күш өлшемірлігі ньютон екендігін білеміз өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз ал с дегеніміз жол иә ә, жол өлшемірлігі метр екендігін тағы да білеміз енді қараңдар оқушылар бізде қараңыздар мына жерде аталуымен жаздық жұмыс тең күштің жолға көбейтініс деп айтамыз физика тілімен сөйлеуге тырысамыз енді осы формуланы түрлендіреміз мысалы осы формуладан біз не табу керек міне күшті табайық иә міне қараңыздар күшті тапқан кезде формуламыз қалай болады күш тең көбейту амал теңнің мына бетіне бөлу амалы өтеді демек жұмысты бөлеміз жолға деген сөз міне қараңыздар бұл күштің формасын ашқан кезде немесе жолдың формасын түрлендіріп көрейік иә жолды табатын болсақ с тең тағы да солай күшіміз мына бетке бөліп өтеді себебі көбейту амалы теңнің екінші бетіне бөлу жұмысты бөлеміз әрине күшке деп формуланы осылай түрлендіріп қарастырсақ та болады екен енді ары қарай жұмыстың өлшем бірлігіне тоқталатын болсақ жалпы жұмысымыз неге тең жаңа джоуль дедік иә міне қараңыздар джоульға тең болады біздің бір джоуліміз бір ньютонның бір метрге көбейтіндісі деп қарастырылады қысқартылып жазған кезде бір джоуль тең бір ньютон көбейту бір метр деп те қарастыруға болады екен ал енді бізде жалпы үлкен сандарды ықшамдап кіші сандарды да ықшамдап жазуға арналған негізгі бірліктеріміз бар мысалы кило міне қараңыздар кило иә кило деген онның үш дәрежесі қысқартылып к килоджауль дейміз яғни мың деген сөз ол немесе оның үш дәрежесі джоуль деп жазамыз немесе милли қосымшасы иә міне милли джоуль милли деген ол кішкентай м әріпімен белгіленеді нөл бүтін мыңнан бір деген сөз мына джоуль немесе онның минус үш дәрежесі минус үш деген өте кішкентай деген сөз да енді келесі микро қосымшасы бұл бізге нені береді екен мк міне микро джоуль дейміз мынаны бір микро неге тең нөл бүтін миллионнан бір деген сөз демек ол онның минус алты дәрежесі джоуль десек болады екен яғни ықшамдап жазудың бір амалы енді бізде жалпы ауырлық күшінің жұмысына тоқталатын болсақ өткен сабақтарда біз қарастырған болатынбыз жалпы ауырлық күшіне байланысты тоқталып кеткен болатынбыз енді осы ауырлық күшінің жұмысы егер біздің бұрышымыз иә бұрышымыз 90 градустан ә, кіші болса яғни күшпен орын ауыстыру бағыттас қозғалатын болса атқарылатын жұмысымыз нөлден үлкен демек таңбасы оң деп қарастырылады нормаль жұмыс ал егер біздің бұрышымыз 90 градустан үлкен болса нәтижесінде күшпен орын ауыстыру қарсы бағытта қозғалатын болса демек ол кезде жұмысымыз нөлден кіші яғни теріс жұмыс атқарады өте аз иә ал егер біздің бұрышымыз 90 градусқа тең болған жағдайда біз қалай қарастырамыз күшпен орын ауыстыру перпендикуляр бағытта қозғалды демек жұмыс орындалмайды деген сөз нөлге тең болып қалады қозғалмайды қозғалысы келмейді деген сөз яғни қалай қозғалды міне қараңыздар күштің бағыты былай f болса былай бізде орын ауыстырудың бағыты s демек перпендикуляр бағытта болғандықтан жұмыс атқарылмайды деп бар. енді ары қарай ауырлық күшінің жұмысына тоқталатын болсақ ауырлық күшіміз неге тең еді негізі ә, жұмысымыз тең жаңа айттық f көбейту s дедік f ауырлық күші бізде mg ға тең болады s деген биіктікке байланысты болғандықтан өзгерісін алсақ болады деген сөз ары қарай жоғарыда келтірген бойынша ауырлық күшіміз яғни нөлден кіші болса теріс жұмыс жасайды бірінші мәлімет ал егер төмен түскен кезде яғни ауырлық күшіміз үлкен болса ол кезде оң жұмыс жасайды деп қарасаңыз түсіндіре алдық қой ары қарай енді осыған байланысты тақырыптық бір тест тапсырмасын орындап көреміз салмағы қырық ньютон демек бізде салмақ күш деп қарасақ болады иә ә, неше қырық ньютон деп аламыз ал оның биіктік яғни 120 биіктікке ол деген сөз h жүз жиырма сантиметрге көтереді табу керек атқарылатын жұмыс си жүйесі бар ол сантиметр метрге айналдырған кезде бірде екі ал ньютон өзі тұра береді метр формуласына тоқталатын болсақ жұмысымыз тең болады mgh mg дегеніміз бізде салмаққа тең болды демек а тең мына жерде салмақ десек те болады f десек те болады қате болмайды қалай қарастырсақ та сіздерге түсінікті үшін салмақ деп қарастырайық яғни салмағымыз көбейтеміз ашқа демек жұмысымыз тең болады әрине қырықты көбейтеміз неге бір бүтін оннан екіге демек ол нешеге тең болады мына нөл мен мынау төрт жылжытып жіберетін болсақ бізде а тең деп жазайық яғни а тең төртті көбейтеміз он екіге бұл деген сөз екі көбейтсек жиырма төрт болса иә ол кезде үшке көбейтетін болсақ нешеге тең болады 48 сегізге тең болады екен яғни иә қараңыздар шықты ары қарай кеттік енді механикалық жұмыс жасалу үшін міндетті түрде мына шарттар орындалуы тиіс бірінші шартымыз денеге тұрақты күш түсіру шарт бірінші орында екінші шартымыз тұрақты күш әрекетінен дененің орын болуы яғни дене орнаусыру шарт демек осы бір екі шарт орындалуы керек дейді яғни механикалық жұмыс жасалу үшін ары қарай енді ә, э, оқыңдар қызықты бір кішігірім сендерге бір ә, немен бөлістік адам қолының бас бармағынан яғни ә, мына жерде қарайықшы мына шынашағынан мына жерден иә мына жаққа қарай орын ауыстырған кезде иә біз орын ауыстырған кезде бұл жерде қарайтын болсақ яғни ұшқан масса оннан жиырма төрт джоуль жұмыс атқарады екен жай ғана мына бір бармақтан екінші бармаққа орналастырған кезде осыншама джоуль атқарады екен иә қызық солай ма ары қарай енді есеп шығару мысалдарын көрсетеміз әрине мына жерде біз берілген бердік одан кейін міндетті түрде есеп шарт есеп шығарған кезде осылай берілген жазамыз міне қараңдар берілген жазбайды көлем берілген тығыздық берілген биіктік берілген бізге табу керек жұмысты деп жаздық ә, си жүйесінде міндетті түрде келтіреміз барлығы келтірілді ары қарай есепті шығарған кезде біз міндетті түрде формуласына тоқталамыз негізгі формуламыз а тең fh ал бірақ f-ті біз не деп аламыз mg деп алсақ болады h демек m массамыз неге тең өткен сабақтарда қарастырған болатынбыз тығыздықпен өрнектеген кезде ро v деп алсақ болады ро иә, v h барлығын орнына қоямыз сол кезде жұмысымыз неге тең болады математикалық өрнегін алып қарастыратын болсақ бүкілін көбейтіндісі ол 245 килоджоуль кило деген неше дәреже оның үш дәрежесі иә деп қарастырсақ болады екен ары қарай енді мына бір есепті шығарып көреміз барлығымыз яғни трактордың тарту күші берілген ә, ол платформадан ә, жеті бүтін оннан екі километр сағат жылдамдықпен сүйреп келеді трактордың 10 минутта қандай жұмыс атқарғандығын қарастырамыз шығарып комментарий ретінде қалдырамыз оқушылар окей ары қарай кеттік енді бүгінгі сабағымыз қаншалықты түсінікті түсініксіз болған білу мақсатында сіздерге бар болған үш негізгі тапсырма береміз осы тапсырмаларды орындаймыз түсінбеген жеріміз болса комменттар ретінде қалдырамыз және де осы видео сіз үшін пайдалы болған болса міндетті түрде лайк басып комментарий қалдырып және де біздің каналға тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар жақсы келесі апта жолыққанша сау болыңыз